مع جهاز Smart Tracker لتتابع السيارة تقدر توقف العربية وتشل حركتها عن طريق رسالة SMS تقدر تبعت استغاثة لثلاث أرقام موبايل عن طريق زر الاستغاثة الموجود في الجهاز عند حدوث أي مشكلة تقدر تعرف مكان العربية بمنتهى الدقة على خرائط Google Maps. طريق موقع التتبع هتقدر تراقب العربية لحظيا على خرائط Google Maps وتعرف سرعتها الحالية واتجاه السير live تقدر تتصل بالجهاز وتسمع كل اللي بيدور جوه العربية أو اللي بيدور حواليها في مسافة 5 متر الجهاز سهل التوصيل سهل الاستخدام هذا الجهاز صمم خصيصا ليكون متوافق مع جميع أنواع السيارات وجميع ماركاتها يا سمارت تراكر لتتبع السيارة